Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Alors la dernière fois on avait commencé le jeu, on avait commencé euh, en prenant un Keldor, on avait fait l'histoire de, de, Jaden Core, le Keldor. C'est marrant parce que ça rime. Et euh, donc on s'était retrouvé sur Yavin 4 où on avait commencé notre parcours de Jedi. Le seul Jedi qui a réussi à construire un sabre laser sans avoir aucun entraînement euh, en force nulle part. Donc du coup, euh, on a continué notre entraînement sur Yavin 4, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient, et depuis, on a été accepté en tant que Padawan sous, euh, le, sous la tutelle de Cal et on a été envoyé sur Tatooine pour régler un petit problème de mercenaires qu'on a réglé en butant tout le monde. Et maintenant, je ne sais plus du tout sur quelle planète on est, mais on est sur une autre planète, et de toute façon, on va s'y retrouver très très vite. Where are you, Kyle? I've been waiting here forever. Well, I can't wait around. I've got to do something. Ok, donc on se retrouve euh, sur la planète Bakura, voilà c'est le nom de la planète, je ne me plus du tout, et euh, j'ai raccordé ce qu'on avait fait euh, la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais terminé l'épisode de la dernière fois en filmant l'arrivée sur Bakura, donc ce que vous avez vu c'était la fin de l'épisode d'avant que j'avais pas mis du coup, euh, donc on est sur Bakura. Kalkatan aurait déjà dû arriver, mais n'est pas là. Et donc, oh, une lune. Euh, et donc, euh, bah, nous, en tête brûlée que nous sommes, nous décidons de continuer notre chemin tout seul. Et il y a un sabre. à ce moment-là, moi, tu vois, là, je fais non <laughs> je me barre en fait. je, reste pas là euh, tout seul comme ça. on est encore un padawan, on est et un deuxième cadavre. On a encore un padawan, on n'est pas un maître Jedi quoi que ce soit, donc euh, je pense que notre petit euh, Jaden Core, il va falloir qu'il se calme un peu là. Et deux, trois cadavres, bon. On va appuyer sur notre sabre laser, il rien là. quelque chose ici. Non, il n'y a rien. Ouais, alors je sais pas pourquoi je sens la, la salle de boss ou de combat. Euh, ouais. The charges are set, sir. huh. Good. The Republic is getting complacent. They underestimated us. This will remind them what happens to traitors. They're going to blow the whole installation. I have to stop that countdown. Okay. We have an intruder. Take positions. Ready. take the mining. les uns, pas les autres. Ouh, là, il faut la voler, les gars. Ok. No wonder I was supposed to wait for It's the Empire. Adoré comment ces mecs disent ne bougez plus et littéralement n'ont rien fait pour m'empêcher de les couper en deux. C'est bien passé. Euh, il va falloir bosser sur votre stage, les gars, parce qu'on vous voit en fait. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais t'es parti en couille là. Euh, ok, alors on continue. Ah Ça me semble problématique euh, cette chose, alors attends soit passé euh, de manière... voilà. Je te vois. Oh, comment il a survécu à... Hein? c'est le mec qui survit à ça, pas de soucis. Non, je peux pas prendre ça, d'accord. C'est quoi ça C'est rien. Ok. va alors notre mission elle est... Elle est toute bonne, hein. Euh, faut juste... Euh, faut juste, euh, bah voilà. Euh... Avancer, massacrer tous les impériaux, sauver la station, sauver la République. la Nouvelle République. Wouh Je suis pas passé loin là. Non Ouh, dans le bide. Ça n'a pas dû lui faire du bien. Quoi, je vais tenter un truc, attends. On va esquiver mon détonateur thermique. Hop, hop. Comme ça. Non, non, non. Oula, oula, oula, oula. ah, ouch. Bon, ça s'est pas passé comme je voulais. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, mais putain, mais cette physique de merde un peu au-dessus de ce que peut-être... Ok, c'était quoi Qu'est-ce qu'on est C'était une idée de merde, voilà, je l'admets volontiers. Bonjour, je vous vois. Ah, bonjour, je vous vois. Ah. Hop. Ok, four more to go. Ah putain, il y a quatre autres. Ah, bon. Quelqu'un me parle Oh oui, à toi <laughs> Ok, j'arrête de bouler. Oh, il me demandait, il gentiment. J'arrête de bouger. Hop, un chou, euh, c'est pas grave. Euh... Je par ici. Ah bah si. Non. ça se passe. Hein. Pour les impériaux, ils font, euh, font pas beaucoup de dégâts. Et j'ai probablement euh, le truc en, en parlant. Bon, par contre, je... total skill. Je sais pas pourquoi j'ai pu ça. We have you now. Surrender or die. <laughs> oh le débile Oh mon dieu Oh ce champion Oh ce mec Juste tiré sur son centre tout en premier. Oh mon dieu Oh j'aime cet homme. Allons-y. Yep. Try and get me, try and get me, try and get Ok, alors avant de faire quoi que ce soit, on va retenter notre tactique. C'est pas vrai. Ça prend bien 20 ans à... Hein. Ah, voilà, bah finalement ça marche. Faut juste que tous les trucs soient au même niveau quoi. Easy peasy lemon squeezy absolument <laughs> aucune idée de ce que je dois faire avec ce truc. De faire quoi que ce soit. Ah, on va faire un 360. Euh, quoi, on va repartir par là. Ah, ça c'est le truc qui m'arrive tellement souvent, c'est je sais pas pourquoi j'ai l'habitude quand je joue à un jeu euh, de euh, me mettre le plus au bord possible des, chemins. Ce qui fait que 9 fois sur, euh, sur 10, je me retrouve à tomber comme un con Euh, alors ici. D'accord, je t'ai vu. Voilà. Un truc en dessous, je crois. Ah, oui, par là, non. Ah, ça le Ça aurait été marrant. Three more. Trois autres. Euh, heureusement qu'on n'a pas un compteur, hein, parce que... Imagine s'il y avait un décompte en plus, ça aurait fait notre aurait fait gueule. Ah. Ça c'est un autre truc. C'est quoi le principe des, des, personnes qui restent à côté de bombes qui vont exploser dans pas longtemps euh, non mais vraiment, c'est, je, comprends pas le principe là. C'est euh, vous voulez mourir avec, c'est un attentat suicide, pas de comment. On a deux hein. là. Pourquoi Ah, je peux pas tomber Et le truc m'a dit non. Ok. j'ai déjà désarmé celle-là. J'étais où tout à l'heure quand j'ai monté l'autre Euh. la est gigantesque. ouais, me dis que tu t'es fait mal. Cette petite nature, je te jure. De quoi 5 mètres Même pas, hein 3 mètres ce truc. Si on considère que lui, il fait peut-être aller. Alors on va dire qu'il fait 1 mètre, 1 euh, mètre 80. Est-ce que 3 km. Allez, ça va peut-être faire 3 mètres. Sérieusement la question de comment on peut combien mon personnage. Euh, Putain, ah, mais je trouve pas les bombes, c'est pas vrai. Ah. A few moments later. Ah, J'avais pas vu ce truc. J'avais dans les commentaires qui était sous mon pif. Eh, eh, eh, ah, Bon, après cette attaque surprise. Ah, merci. Après cette attaque surprise, je disais. Ah. Il encore en vie Hein mec Ah, ok, voilà, on va pas sauter, ça sent le de merde. combien de putains de tirs dans la gueule Voilà, putain. C'était l'échange de tir le plus long de tous les temps, quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, hein. Just two more left. On n'a pas visité par là, on sait jamais. On ne sait jamais Non, a rien. a rien Ils peuvent cacher des trucs parfois, des, des petits bonus sympathiques. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là, attends mais il back. ça sert à rien que je le prenne, j'ai full life déjà. Il euh, n'y a rien que je peux toucher ici, non, non. Arf, euh, comment qu'on appelle le... Ok. Monte Monte Monte Je suis pas très patient avec tout ce qui est ascenseur, et euh, trucs comme ça dans les jeux vidéo. Ça me casse très rapidement les couilles. tellement lent ah, allez, allez, allez. Comment ça va en bas J'avais plus euh, Ok, donc on a fait cette porte. Voilà. Comme disait Obi-Wan. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. Oh. on l'avait déjà ici. D'accord. Il y a absolument que quick d'accord. Donc on va être de l'autre côté. Donc on doit aller probablement faire tout le trouver une issue semblable. Six months later c'est ah, c'est dégueulasse, mais sinon ok. Ah voilà. encore un oh. One eternity later. Alors, j'aime beaucoup hein, ce genre de gameplay et tout, mais quand t'arrives pas à trouver parce que... Euh, parce que le machin est gigantesque, que tous les endroits te ressemblent, ça devient chiant très très vite. Et là, je me fais chier. Ah. Non ah ah. En fait, je suis fatigué, je suis un peu exécrable, je dois avouer. J'essaye, de ne pas me laisser influencer par ma journée de merde dans mon let's play. Je dois avouer que ça va pas être super Ah, il y a des gens là. Il y a des gens qui sont Et là, on là c'est pas que Oh, non ça t'es mort, toi t'es par terre, toi... Ça t'es mort. ça Toi mort, ok. Uh -huh. On va arriver dans un clip tag. mystérieux. Je peux plus apprendre pour tout le monde. Ah, hop. Non mais c'est pas vrai, il y a forcément quelque chose ici, il ont pas pour rien. ils ont, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont fait tout ça pour rien. Pourquoi ils pas tous là Oh putain, le mec il a volé. Une une Grande question du jour. Hein. Moi, ma, ma... vraie qui généralement marche plutôt bien dans les jeux vidéo, c'est... Euh, si les ennemis repop, euh, enfin si les ennemis repop, si les... Il euh, y a des ennemis qui partent, c'est sur le bon chemin. Généralement c'est ça. Hein. les développeurs, ils vont pas te foutre. Ils vont pas te foutre des... Ah bah oui, hein. Ah c'est ça, c'est en gros, si vous voulez, c'est un moyen très simple de, si jamais vous vous paumez. Un moyen très simple de trouver si jamais vous paumez. Les euh, développeurs ne font jamais mettre des euh, ennemis à des endroits où vous battrez pas. Euh, parce que c'est du codage en plus, que ça sert à rien, enfin bref, voilà, c'est du temps, absolu. That does get back to my ship. Donc si vous vous trouvez sur des endroits où bah, il y a des ennemis, 95% du temps ça va être, euh, ça va être, euh, vous allez être sur le bon chemin. Souvent vous tombez sur des, sur des, euh, sur random, des mobs random, et ça existe. Hein. Ça existe. Je suis Un petit peu déconcentré, je dois avouer. Euh... Il y avait un médic dans le coin, je crois qu'il y a un médic en bas. survécu à ça. Ouais, il même attaque. Ça fait de la vie en plus. Euh, ouais, faut qu'on retourne sur notre veto. Alors c'est parti. On retourne sur notre veto. Je crois que les mobs que j'ai tués à la sortie devaient être les mobs qui devaient m'accueillir euh, quand j'avais fini avec l'intégralité de, ce euh, de, ce complexe que bah, j'avais fini avant. <laughs> j'avais fini avant. J'avais pas fini avant, justement. Je me suis barré avant d'avoir fini. je crois que je pars dans le mauvais sens. Euh, je pars dans le mauvais sens. Ah, pas de... l'endroit de la... catastrophe absolue. est-ce euh, que c'est un medipack Pas un medipack. y a un medipack. Non, il n'y a pas de medipack. Est-ce que vous avez de la vie quelque part T'as 22 secondes, c'est pas grave. Oh, ok. Voilà, paquet. T'as investi dans les pouvoirs de force, autant les utiliser. Ah, il est crevé. Mais tu peux pas attendre. Pas juste attendre votre putain de tour. Il me les briser constamment. Je trouve ça curieux qu'il n'y ait pas de site. J'ai attendu ce qu'il foutait un site. note. Regardez le sabre allumé jusqu'au bon. Ouais, c'est bizarre, hein, pas de titre. Ok. Sorry I never made it to Bakura. You seem to handle yourself okay, though. I have some troubling news. While Kyle and I attended to the crash shuttle, someone broke into my quarters and sliced into my records. R2 is trying to figure out what they may be looking for. Okie day. So, how's your training going? I've been sent on a few errands, nothing exciting. Same here. I guess that's just how the training works. I thought it was just me ever wonder if your master is holding you back? You know, making sure you don't become too powerful? <laughs> Why would you say that? Well, Kyle doesn't seem to really foster my talents. I've gone on a couple of missions with him, but doesn't let me do any of the really important stuff. Hmm. Maybe he's observing you, you know, seeing how you accomplish your missions. I wouldn't worry about it. I'm not so sure. What do you think, Jaden? Well, I. Ready to get back out there? Did I interrupt something? Non, not at all. Well, I'm ready. Let's go. Ah, ce, ce, clonage d'Anakin, je te jure. Vous savez quoi Est-ce qu'on va se taper toutes les missions Je pense qu'on va se taper toutes les missions parce que ça va nous, euh, donner plus de points d'expérience de, et tout ça. Mais je regarde l'heure là euh, et, on s'approche quand même de la fin d'un épisode euh, plutôt pas mal. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là je pense. Ça me semble être une, une, une chose tout à fait acceptable. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup galéré quand même pour, euh, pour arriver jusque-là. Donc, euh, donc voilà. Je vais vous. Alors, où est-ce qu'on va aller On va aller. On va. Bah, on va retourner sur Tatooine. Donc, je vais commencer euh, la mission sur Tatooine. Vous savez quoi Voilà ce qu'on va faire. Je vais commencer la mission sur Tatooine, on va voir la cinématique de Tatooine et euh, on va s'arrêter pile au début euh, de la mission sur Tatooine, comme ça je vous retrouve euh, là pour la prochaine fois, ok Allez, on fait ça. Ok. This should be a faisons cela. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer bah, j'ai ça parce que quand même, euh, quand, quand, je me bats face à un, à un site, je m'en prends plein la gueule. Jawas, never around when you need them. Tracks. Maybe they've already come and gone. Go see if you can find their sandcrawler. They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Don't worry, are pretty friendly. Les Java, oui. Les autres, non. Du coup, on va se retrouver... Euh, on va se retrouver la prochaine fois, donc, sur Tatooine, où nous allons partir à la recherche des Java. Euh, sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ok je vais juste le régler ça, parce que sinon les mecs ils vont faire massacrer. 30 secondes. Voilà, c'est mieux. voilà, merci bien. Et donc, je disais... <laughs> Euh, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne, au Facebook, au Twitter et de venir sur notre Discord si vous en avez envie. Hein. La communauté grandit chaque jour grâce à vous tous. Euh, pour ceux qui seront à la Comic Con de Londres fin mai, on y sera également. J'y serai avec Carboom. on attend, on est en train d'attendre les derniers préparatifs pour pouvoir être sûr et certain que tout est bien en place. Mais a priori, on sera là-bas avec une table euh, dans leur espace euh, youtubeur. Euh, donc si vous venez, on sera ravi de vous rencontrer. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo, de commenter, de partager, ça aide toujours au développement de la chaîne. Et donc je vous dis bah, très très vite, à très très bientôt, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jedi Academy. Allez, ciao